зустрівся з тобою, не нацвілися в проліск дні, не нажурились ранньою журбою, постоїмо сусені одні. небо золотом полите, осінь так прощальне журуїч, а серце стонить несамовито, і тьохкає, любить, і болить, обнімаю крилом вечоровим, обгортаю теплом золотим, зацілую. довго нам судилося прожити, чи проляга стежина без кінця, чи тільки з спалах спасівського літа, осяяв нам закохані серця. сил Зацілую очі брови Тільки ти, тільки ти Дякую. Для автора,